嘿，正义的声音在呼唤着我。三更半夜的百货公司都是我的咖啡馆，我就是百货公司的守护神，守护着爱。